би таны өмнө нэлээд олон эдийн засагт судлаачд гэх хүмүүстэй бас 2 3 ус их хурлын гишүүдтэй ярилцлаа. Тэдний ярианаас төсвийг нэлээд хүмжилж байна. Төсвийн ямар ч бодлогогүй явж ирлээ гэдэг юм ярьж байна. Төсвийн доктортой байдлын тухай хууль гээд одоо төсөв батланд гол мөрдөх ёстой шалгууртай, үзүүлэлттэй юмнуудыг одоо ингээд төсөв батлах болгондоо ингээд өөрчлөөд тэр шалгуураа байхгүй болгоод уламд ордуулад бодлогынхоо эсрэг яваад байна гэж шүүмжилдэг юм байна. За та энэ дээр санал нэгтгэв, та шүүмжлэх үү, юу гэж шүүмжлэх? <coughs> За Монгол улс авчил зах зээлийн нийгэм шилжижсэн хугацаанаас хойш бол зах зээлийн одоо эдийн засгийн барь хэмжээтэй юм төсвийг баталж одоо өнөөдөр ирсэн. Төсвийг орлогыг одоо оновчтой зөвд ажиллах, төсвийн зарлагыг зөв ерөн бий чадж байгаа нь бол үгүй чадахгүй. Маш их боломж байна Монгол улс тийм ээ Одоо Менделевийн эрх системийн одоо 111-ийн элементийн 80 нь Монголын хөрсөнд ор байна. Тийм ээ. Асар их баялагтай. Ер нь бол дээр болон доор байгаа баялагаараа газрын дээр болон доор байгаа баялагаараа Монгол улс дэлхийн эхний 20-д орж байгаа. А гэтэл ядуурлаараа бол сүүлийн одоо одоо 20 30-аад орны тоонд орж байна шүү дээ. Азийн хөгжлийн банкны гаргасан судалгаагаар хамгийн сүүлийн судалгаагаар бол ядуу орн гэж одоо Монголыг оруулсан байгаа шүү дээ яга ядуу гэх нэг хүнд ногдох дотоодын нийт гэдэг нэг хэмжээ 100000-аас доош орсон орнуудыг ядуу гэдэг. Ягаад ингэж ядуу байна гэхээр өнөөдөр Монгол улсын хөгжлийн бодлого нь одоо буруу байна. Хоёрдугаарт нь хөгжлийн бодлого буруу учраас төсөв төлөвөө төсвийн бодлого нь буруу байна, мөнгөний бодлого нь буруу байна. Тийм учраас энийг засах хэрэгтэй. Би одоо энд одоо энэ улсын хурлаар энэ тэн миний ярьдаг гол сэдв болвол энэ Монгол улсын хөгжлийн загвар буруу байгаад байна. Хувийн гэрчлэлээ бүгдийн дэмж авъя гэсэн бүгдийн үг. Дулааны дулааны станцыг аваад би энэ хэмжээнд нарт түмний амьдралыг дордуулах ингээд аваа явуу гэж өвлөг. Ганцхан баялагын менежменттэй Монголын төр удаа менежменттэй хийх гэсэн. 6200 лицензийг одоо тараацсан. Тэрэн зүйлдээ 81 хэрэгсэл болсон хувийн хөвшлийг дэмжгээл ингээд саяхан одоо их уралдаар одоо бид нэр дахин төмөрлөгийн үйлдвэрийг 2 хоногийн өмнө ярьсан 3 хоногийн өмнө юу аваад явъя гэхээр авч явах тийм чадвартай компани баг. QS гэдэг нэртэй хөгжлийн банкны охин компани аваад 1.3 их 80 төгрөгийн хэмжээний хохирол учруулсан. Тийм учраас хувийн хөвшлөө дэмжих юмдаар нь дэмжиж төр авч явах юм аа бас авч явах хэрэгтэй. Өнөөдөр бол одоо төр ирээс оролцдоггүй гэж манайхан ингээд ярьдаг юм л да. Тэгэхээр одоо би бас эдийн засгийн хувьд ингээд ярихт бол Монголын онцлог гэж байна. Төрийн өмчтэй байх хэвээр, төрийн оролцоо байх хэвээр, төрийн өмчтэй зөв. А нөгөө талдаа хувийн өмч хүчтэй тийм хувийн өмчийн одоо салбар байх хэвээр. Энэ хоёр хосолж яж Монгол улс цаашаа хөгжинэ. Тийм учраас төсөв нь бол одоо төсвийн бодлого бол буруу явж ялангуяа орлого дааш. Би татварын ерөнхий газрын дарга байсан. Тийм ээ. Одоо айл 14 5 жилийн өмнө байж л дээ. Бид нэр тухайн үед орлогод ажиллах гал 70 эдийн засгатаа тэмцэнэгээл хяналт шалгалт хийгээл ингээл явж ирсэн. Төсөө орлого ерөөсөө дайшлагддаг байна. Энийний нэг жишээ нь бол сая одоо гарсан нүрснөө уулга. Одоо чам жишээ хэлээ л. Сая одоо ингээд бид нар одоо бас нэг автор нь би одоо уул уурхайн биержийн хуулийг баталлаа шүү дээ. Тэгээ сая очиж цаан цахаад анхны өдрөө ам дээрээс нь удалж исэн 60 долларын нөөс 187 доллар болж өсөж байгаа. Анхны өдөр шүү дээ. Дараагийн 2 3 хоногийн дараа ам дээрээс нь 9.5 доллар худалж исэн эрчим хүчний нөөс 73 доллар болоод 7.5 дахин өсөж байгаа. Эний чинь энэ дард эдийн засаг байна. Энэ орлогоо дайчилъя гэж. Төсөв тэлж гэнэ гэж манайхан ингэж яриад байдаг байхгүй. Төсөв ерөөсөө тэлжэхгүй байгаа байхгүй юу? одоо өнөөдөр Монгол улсын төсөв 5 тэрбум доллар. 21 он 5 тэрбум доллар байсан. Ягаад одоо 14 одоо их найд төгрөг байж байгаад 19 17 болоод өсөөд байхад 3 их найдтай төсөв төсвийн орлого нэмэгдээд байхад ягаад одоо ингээд 5 э, тэрбум доллар байна гэхээр Монгол төгрөгийн ханш байнга болж шээ. Ийм учраас Монгол улс дотроо бол Монгол төгрөгөөрөө тооцно. А дэлхий одоо гадаад талдаа бол юу гэхээр Америк доллараар дуусна. Монгол улсын төсөө орлого 5 тэрбум доллар болоод одоо энэ дээр 3 жил болчихлоо. Монгол улсын нийт эдийн засаг 15 тэрбум доллар. Одоо өнгөрсөн жил 40 46 орчим их найдвар байсан Монгол улсын эдийн засаг. Энэ жил 54 их найд болсон мөртлөө нэг 15 тэрбум доллар. Ягаад тэгэхээр Монгол төгрөг цаас болж байна, үнгүүд чинь. Ийм байгаад байна төсөв ингээл хэлж байгаа юм шиг харагдаад байгаа л хэлж байгаа биш байхгүй. Төсөв би бол миний тоосч байгаагаар бол төсвийг дахиад 17 их 80 биш 34 их 80 төгрөг болох боломж ол бид нэг 30 жилийн хугацаанд. За 30 жилийн байл сүүлийн одоо 10 жилийн хугацаанд байсан. Төсөв мөнгөтэй болоод тэр мөнгөөрөө бол юу гэхээр хөгжлийнхаа одоо асуудлууд ярим блээд хамгийн чухал чухал шаардлагууд одоо юу гэдэг эрчим хүчний асуудлаа шийдэх шаардлагатай нэг. Хоёрдугаарт нь эрүүл мэндийн салбартаа хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Боловсролын салбартаа хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгтэй. Гэх мэтээр ингээд энэ эренбэл энэ асуудал одоо байхгүй. Нэгдүгээр. Хоёрдугаар Монгол улсын эдийн засаг ус төвчсөн. Эдийн засгийг ерөөсөө улс төржүүлж болохгүй. Нэг зүйлийг л одоо би энд хэлье гэж бодож байгаа. Монгол одоо засгийн газараас авч байгаа бүх арга хэмжээ ард түмэн таалагдхаалгүй А тэгвэл ямар яах ёстой вэ гэхээр том эрх ашигтал одоо нийцж байгаа хэвээр. Өнөөдөр хүмүүс таалагдах байсан ч гэсэн ирээдүйн хөгжлийнхаа суурийг зөв тавиа явж чадчихвэл энэ бол одоо маш сайн. Бид тэгж чадахгүй. Тухайлбал Монгол улсын төсөв хоёр төсөвтэй явж байна шүү дээ одоо. Нөгөө нь 17 19 нь их найдварны одоо 19-ний одоо нэг төсөв байна нөгөөх нь 10-аад одоо сүүлийн хэдэн жилүүд сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд байна. 10-аад их 80 төгрөгийн төсвийг одоо төсвөөс гадуур мөнгийг зарчлаа шүү дээ. Тухайлбал одоо ипотекийн зээл Монгол банкнаас мөнгө хилээд 7 их 6 7 их 80 орчим төгрөгийг ингээд тараачлаа. Эрдэнтийн одоо мөнгөөр бахан дулаан цахилгааны үнийг хийчлээ. За хөдөө орон нутгууд одоо жорлон морлон гэж 9 жирийн юм одоо хийлээ. Таван толгойн түлш гэдэг байгаа баах юм байна тэтгэврийн зээлийг тэгэлсэн байрсан гэдэг одоо ингээд Эрдэнэс Монгол сонголоор. Ингээд ирэхээр энэ хоёр төсөвтэй яваад байгаа байхгүй. Нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр яг хөө ер нь бол ард түмнийхээ төлөө ажиллах хэрэгтэй. Бид тэгж ажиллаж чадахгүй төсвөө дандаа буруу хийж явж ирсэн учраас төсөөх орлогыг ажиллаагүй зарлагаа зөв эренбилж ирээгүй учраас өнөөдөр маш хүнд байдалд орсон чөтгөрийн тойрог гэж яриад байгаа шүү дээ. Монгол бас чөтгөрийн тойрогт ингээд автсан байна. Эннээс гарахад 10 жил хэрэгтэй. 10 жил хэрэгтэй. Энд одоо юу байна ихэ зэрэг маш их олон асуудал толгоонд болсон байна. Маш их олон асуудал. Өнөөдөр одоо засгийн газрын өр 8.5 тэрбум доллароо дотоодын нийт төтөний 57.8 болж болж байна л гэдэг. Монгол улсын нийт төр 33.4 тэрбум доллар Монголоос гарна шүү дээ. Тийм учраас том өрөө ярьдгүй дандаа засгийн газрын өрөө яриад байгаа. Том өрн дотор нь бол оюут толгоон өр 12 11.5 тэрбум доллар. 33 тэрбум долларын одоо өртөө учраас олон улсын зээлсэх зэрэгэл тогтоодог байгууллагууд Монгол улсын эдийн эдийн засгийн нөгөө төр төлөв байдал зээлсэх зэрэглийг нөгөө бий нэмэх гэсэн нэг үзүүлэлт байгаа даа шүү. Оюут толгойн өөр тодорхой хэмжээнд төлөгдөөд засгийн газар өөр ингээд өр багсах юм бол энэ үзүүлэлт сайж ирнэ. Энд чинь нөгөө нэг зээл аваад буцаж төлөх одоо чадварыг л илтгэж байгаа шүү дээ. Зээлцэх ширхэг л идэх юм аа. Тэгээ энэ болгоно одоо юутай холбоотой би ягаад яриад энэ төсөвтэй холбоотой. Төсөв бол хөгжлийн баримт гэж байна. Орлого талдаа бүгдийг дайшлах хэрэгтэй. Энэ 70 эдийн засаг гэдэг Монголын эдийн засагта тэнцэх хэмжээний 70 эдийн засаг байна гэдэг Монгол Улсын ерөнхий сайд хэлсэн шүү дээ. Төсөв буруу байгаа учраас хулгай байна гэж та хэлж байна тийм үү? Ер Гүү төсвийг дайчлахгүй шүү дээ. Одоо анханасаа зөв тооцохгүй шүү дээ. Одоо энэ таван толгоо одоо энэ нөөцний хулгай байна шүү дээ. Энийг манай одоо засгийн газар үе үеийн сангийн яамны сайд нар а үе үеийн засгийн газар энийг зөв тооцоод энд далын эдийн засаг байна. Энийг ил болгоно. Энэ хулгайг таслана гэвэл Монгол улсын төсөв өнөөдөр 17.9 биш. 25 нь их 80 болцсон байхыг ч үгүйсэхгүй. Энэ утгаараа бол төсөв бол буруу явж байгаа. Орлогоо дайжилж чадах. Нэгдүгээр. Хоёрдугаарт бол юу гэхээр манай зардал одоо ерэн бэлэгдэх. Хамгийн гол нь том одоо том эрх ашиг сангуужуулах гэсэн. Том эрх ашиг. Тэр нь бол Монгол хүний эрүүл мэнд. Эрүүл мэндийн салбараа сангуужуулах гэсэн. Хоёр дахь нь боловсрлаа сангуужуулах гэсэн гуравдугаарт одоо Монгол бас энэ жил явах тань бурхан зүгээрээ дээрээ гэчээр нэг гайгүй өнгөрчлөө. Сүүлгсэн хүчин чадлаасаа хэрэглэн давцсан байгаа шүү дээ. Тийм ээ. Тэгээд ийм юмдаа одоо хөрөнгө оруулах чадаагүй. Тэгээд дээрэс нь асар хэмжээний өөр тавьсан. Нэг өөрийг нөгөө өөрөөр төлдөг. Одоо сая хамгийн сүүлд манай засгийн газрын босгосон бонд чинь 8 865% гүйтэй шүү дээ. Жилийн 865% гүйтэй зээл бол яг хөтэ одоо ер нь маш одоо өндөр хөвтэй зээл шүү дээ. Яг зүгээр одоогийн цаг үеийнээс жоохон тийм бодлогын хөөмөө нэмэгдсэн барьцсан жоохон цаг үеийн тийм байна. Гэхдээ энийг бол яаралтай эдийн засгийг одоо ингээд жоохон гайгүй сайжраад ирэх үед энэ яаралтай солих хэрэгтэй. Баггүйтэй зээлээр солихгүй бол энэ бол манад улам их том ачааллууд одоо бий болох. Өөрөө төлөхгүй хэсэ олсон мөнгөөрөө янз бүрийн юмнууд одоо санхүүжүүлээд гол юмдаа зарчулж шүү дээ. Ер нь тэр алдагдлаар нөхөх гэж үр аваад юм шүү дээ. Гэхдээ тэр шүү дээ. Одоо тэр сенчри 1, сенчри 2 гал одоо ингээл одоо юмнууд босгоод байна шүү дээ. Сэрэг мандалч болоо. Одоо ингээл яагаад байна? Уртлын өөрөө өөрөөр төлөөд байгаа байна. Өөрөөр хэлбэл өнөөдрийн болж байгаа үйл явдал бидэнд хамаагүй дараагийнхд хаяж байгаа байхгүй чинь. Тэгээ эн чинь бол үнэхээр аимшигтай байгаа байхгүй юу? Тийм учраас би бол одоо өнөөдөр юу гэж янзлаг Монгол улс одоо энэ төсвийнхээ чанарыг сайжруулах ингийн тулд татварын халбаа хөгжүүлэх ёстой. Бүгдийг нь хувь тоглоо Монгол. Төрөө өмч одоо Нэрдэн 5 толгой гээд нэг цөөх юм байна штэ. Энэ хідэн газар бол усна бүгд хувьд очсон. Татвар төлөх өгөхгүй одоо яг л одоо ижил гэж байгаа штэ. Бүгд л одоо ажиллахан байна. Татвар албаа өгчүүл ёстой. Одоо ялангуяа олон улсын гэрээ. Одоо Монгол улс оюу толгойн хооронд бүр одоо жил болгон татвар юм аа. Анхнаасаа тэр гэрээ хийхдээ татварынхаа тэр залтуудыг санд тусгаж өгөө. Одоо Петра Чайнад Ажин Дамсагта бөө марга. Одоо Монголд байгаа хоёр том төсөл шүү дээ. Эдрээс одоо татвараа бид нар авч ирж төсвийн орлого нэмэгдэнэ. Баялагын эзэд баялагтай эзэн бол. Тийм учраас энэ төсвийн шинжилгээг ханд бол татварын албаа хэрэгжүүлэх ёстой. Татварынхаа хууль дүрмийг одоо сайн болгох ёстой. Татвараас ухдаг бас бол бүх дэлхийд байдаг. Татвараас ухсан хүмүүс шоронд ордог хүртэл одоо хуультай шүү. Ус орнууд, Америкт одоо бидний дагж зөөрөйдөг орнууд А бидэнд бол одоо юу гэхлээр татвараас ухтаад нэг хэдэн төгрөгөд оргуулад за намаахан шүүхтэж хэдэн жил 10 жил шахуу явж байгаа тэгээс үлд зарим нь хэрэгсэхгүй болгоод ингэдэг. Энэ бол юу гэхлээр арт түмний энэ боломжийг хулгайлж байгаа байхгүй. Нэгэнт одоо хөдөлмөр хийсэн бол зах зээлийн эдийн засаг шилжсэн улс юм бол татвараад хэлэх ёстой. Татварын байгууллага одоо хөгжүүлэх ёстой. Одоо бэхжүүлэх ёстой. Хоёрдугаарт нь бол одоо Монгол улс худалдааны эдийн засагт болсон. Байлын байгууллагыг одоо бэхжүүлэх ёстой За энэ яг зөвхөн мугамтай сэргэлмээр хэлгээд юм хийж л авах шиг. Гайл татвар хоёроо хооронд цахим одоо энэ бүртгэлийн систем бол маш сайн ажилласан. Гуравдугаарт нь бол юу гэхлээр зэрэг Монгол улс одоо баялагта эзэн болж чадах юм бол юу гэхээр дэлхийн зах зээлийн үнээр одоо бүтээгдэхүүн хөдөлдөх хэрэгтэй. Би сая нүүрсний үнийг яаж одоо өсөж байгааг хэллээ шүү дээ. Тухайлбал одоо ингээд өнгөрсөн жилийн одоо манай төгрөгийн өдөр өмнө 74 доллар ба гайлын мэдээгээр нэг тоон төгрөгийн өдөр 74 доллар Далианы вирж дээр Индонезиас авч байгаа төмөр нь бол 125 доллар. Манайтай ижил агуулгатай. Тэгээд цаашдаа бол Монгол улсын төсөв энэ хөгжлийн одоо гаднаас ирж байгаа зээл тусламж бол дандаа одоо энэ юу гэхээр энэ Монголын хөгжилд ирээдүйд одоо хөрөнгө оруулах гэсэн. Одоо бид нэр энэ ягаан төмрийн хөдрийг би одоо ингээ ярьж байна гэхээр төмрийн хөдөр одоо 10 мутур шин барилгын одоо үндсэн гол яд ингээ. Армутуур цемент хоёр байхад ямар ч барилга болсон шүү дээ тийм ээ. Хиваа чимлийн ашиглал. Тийм ээ. А гэтэл бол одоо өнөөдөр 70 доллараар бид нар төмөрөг өдрөө гадаад гаргаад 1000 доллараар бодолж авчихсан шүү дээ. Тэр хэмжээгээр худалдааны одоо баланс нь ашиг баг. Ашиггүй болоод байгаа баг. Тэгээ ийм ийм юмыг л хэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд энэ болгоныг одоо энэ төсөв гэдэг чинь өөрөө бол хөгжлийн баримт төвч бас асар их олон хүрээд ойлголт Одоо бидний 30 жилийн хугацаанд арматурын үйлдвэр тэр дархны үйлдвэрээ одоо бэхжүүлээд арматурыг одоо тийш нэг 100 мянган тонн цөвмөлөг их хүчин чадалтай шүү дээ. Тэрийг одоо 500 мянга олгоод өсгөцсөн бол өнөөдөр арматурга хэрэгцээ Монголд хангаад за тэгээ одоо энэ Макс Ахман Болиметгээд одоо хөгжлийн банкнаас ил авсан улсууд нэг цемтэй үйлдвэр ашиглалтанд орчлоо. Эний үнийн зөв тогтоогоод ингэх юм бол одоо энэ байрны үн чинь бол одоо 3 4 сая биш 2 сая төгрөгөнд одоо багтах юм боломж байна. Тийм учраас төсөв гэдэг бол зөвхөн нэг хитгэн тоо төлөвлөхтэй биш. Төсвийн цаана асар их том асуудал байгаа байхгүй. Орлого хамгийн түрүүний орлогоо яаж одоо бүрдүүлэх вэ гэдэг бол энэ төсвийн хамгийн гол асуудал. Нэгэн долоод олсон орлогоо яаж зарцуулах вэ гэдэг асуудал бол бас нэг хамгийн чухал асуудал. Ирэх ашиг нь эрэмт байх хэрэгтэй. Миний сая хэлж байгаа шүү дээ. Ийм хоёр юмдаар бол Монголын одоо төсвийг төлөвлөхдөө ингэж оруулж ярих хэрэгтэй. За сая манай их хурлын гишүүд за би ч бас оролцсон л да өргөн барьсан төсвийн одоо шинжилгээг төсвийн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулиуд. За тэн дээр бол <clears throat> а энэ сангийн аам засгийн газар төсвийн доктортой байдлын зөвлөл энэ төргээд байгаа шүү дээ. Эдийн тодорхой тэр үүргүүдийг бол хугацааг нь бол тодорхой зааж өгöd. Тэгээ хамгийн гол эдийн засгийн тооцоод судалгаат эрх ашигын эренбитэй орлогод ажилласан ийм төсөв нэгдүгээр бол байх хэрэгтэй. Хоёрдугаар нь төсвийн өргүү зардлуудыг зориуд тусаар зардаг. Төсвийг буруу тооцсон улсууд хариуцлах хүлээлгдэг. Ийм тогтолцоог одоо бий болгоё гэж байна. Гурав дахь асуудал нь бол юу гэхээр төсвийн ил дод байдал. Ард нийтээр хилцдэг хилцдэг болъё. Одоо өөрөөр хэлбэл төсвийг зохиохдоо одоо манай сангийн засгийн газар бол тус тусдаа одоо ард нийтийн санал асуулга явуулдаг. Тэний саналыг одоо оруулж ирдэг. Ийм л байгаа юм л да. Тэгээд энэ хуулийн нэг гол зорилго бол нэгэнт одоо ингээд энэ жалга давны депутат депутатууд гişүүд гişүүд гэл ингээд ярьдаг хоёр гурвага хөрөнгө оруулалт татдаг гэж. Монгол улсын хөгжлийн яв зарлагыг эренблээд ороод ирэх юм бол тийм татах ирэх байхгүй шүү дээ. Хүлчээд өгчих гэсэн. Хэрвээ тэрийг нөлөөлөө тийм тавиулсан бол тэр хүн огцруулдаг тийм хуулийн хэгийг л өгчих. Тэнд ядаад ах юм ерөөсөө байхгүй шүү дээ. Тэмээс араас Орлого дайшлах ёстой. Орлогыг дайчилж чадахгүй байна өнөөдөр. 50% нь орлого авч байгаа. Зарлага одоо ирэмбэлж чадахгүй байна. Одоо хөгжлийн ам байгуулагдлаа. Сангийн сайдаар ажиллаж байсан одоо Хурлаатар хөгжлийн сайд болцсон байна. Одоо тэгээд энэ Сагвидинский ерөнхий байдал өнөөдөр одоо ийм байдалд орцсон байгааг бол мань хүн бас өөрөө их сайн мэдж байгаа. Энийг яаж засах вэ гэдэг нь бол өөрөө оруулж ирэх байх гэж ингэж бодож байгаа. 2000 23 оны төсөв батлахад одоо би одоо готрол хүмүүсээр тоо буугаад болож их хурлын жолгондараар хашгирах шахвал хэлсэн л дээ. Тэр нь юу гэж орлогод ажиллах байхгүй. Төсөв жижигхэн байгаа. Тухайлбал Монгол банкны ерөнхийлөгч 24 тоон алт авнаа гэд ингээд ингээд ахтал одоо манай сангийн ямар болж ахт 17-аг авнаа гэл. 7 тоон алт байхгүй. Тэр хэмжээгээр төсөө орлого багасчихж байгаа байхгүй. За тэгээд тэр 17 тонн алтны чинь одоо 50% нь чэнжүү тушаадаг. Яга чэнжүү тушааж яах гэхээр нэг амнот гэдэг амнаас ч цухтаж байгаа. Аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвараас цухтаж байгаа. Тэр хэмжээгээр төсөв төсөвд одоо цоорхон үсэт. Ийм л одоо юм болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг шинжлэх ёстой, энийг зөрөгтэй хийх ёстой. Зөрөгтэй хийх ёстой. Та түрүү хэлж штэ эдийн засаг бол одоо төр хувийн хөвчт хоёр яг зэрэгцэж явах хэрэгтэй гэдэг чинь шүү дээ. Өнөөдөр зэрэгцэж чадчихна. Гэхдээ яг одоо ер нь бол төвхтэй байна л да. Одоо өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Монгол улс ягаа хөгжсөнгөө. Төсөв нь ягаад ингээд ийм боголдолтой орлого нь ягаад дайрч чадахгүй, зарлага нь ягаад эрмэлэх чадахгүй хүнээс шалтгаалаад байгаа. Хүний хүчин зүйл гэдэг юм бол асар одоо өрг оройлт. Дэлхийд одоо хүний хүчин зүйлийг одоо харуулсан одоо Хятадын Дэн Сяопин ч гэдэг юм уу тэр Сингапурын Ли Кван ч гэдэг юм уу тийм дэлхийд алдартай болгосон юм хүмүүс энэ байна шүү дээ. Монголд бол юу хөлөө зэрэг энэ одоо төрийн албан хаагчдын манлал гэдэг юм байхгүй. Дуртаа ночч гэдэг. Улс төрийн докторгүй нэг хэсэг хүмүүсээс авдаг. Дурын хүн очоо сайд хийдэг. Дурын хүн очоо домтом алуун тушаал очдог. Мэргэжлэн даардгүй мэдлэг нь хүрдэггүй. Мэдлэг хүрхгүй учраас мэдлэг шатар ховсдол үүсдэг. Ийм учраас өнөөдөр бол энэ төрийн төрийн одоо алуун тушаалууд очиж байгаа хүмүүс бол одоо бэлтгэдэг хүмүүс, төрд бэлтгэдэг хүмүүс очиж байгаа байхгүй юу? Одоо шилэн тавталгаад болсон үйл явдал. Хин дэмэлсэн дээр. Одоо энэ тэнд болж байгаа одоо үйл явдлууд байна шүү дээ. Хин тамлаад байна. Ягаад ийм хүмүүс тамлаад? Төрд бэлтгэсэн хүмүүс тамлаад байна Ийм юмдаар л одоо алдаа гараад байна л да. Энийг одоо Монголын ард түмэгд л харж байгаа шүү дээ. Тийм учраас алдаа гаргадгүй бэлтгэгдсэн мэрэгжлийн юм хүмүүс ажилласан. Ер нь бол Монгол улсын энэ э, яамдуудын сайд нар бол манлайлагч байх хэрэгтэй. Монгол улсынхаа төлөө чин сэтгэлээр зүтгэж чаддаг. Яг одоо өнөөдөр ингээд хараад байхаар яг тийж бид зүтгэж чадж байна уу? Тэрний өгдлөөр ямагт Монгол улсын том ирэх ашиг гэж байна тэр том эрх ашигийг л одоо барьж ажиллах гэсэн. Миний эрх ашиг, доржийн эрх ашиг, дулмаагийн эрх ашиг бол жижиг эрх ашиг. Өнгөрсөн 30 жилийн алдаа энэ төсөв мөсөв чинь ягаад ийм болохгүй байна гэхээр ерөөсөө энэ жижиг эрх ашигын өмнө том эрх ашиг нь байнга сүгэрч ирсэн. Энийн алдаа. Энэ төр ганцхан төсөв биш. Монгол улсын энэ хөгжлийн энэ болж байгаа бүх юм алдаатай. Өнөөдөр битгээр бол төсвийн асуудал ярьж Бас зэрэг алдаа, хөгжлийн одоо бодлогын алдаанууд байна. Тэгэхээр нэг ийм юу байгаа штэ. Зах зээлийн эдийн засгийн одоо онлоор бол одоо яг ингээд тэгээ тэгээ хөгжиж гэсэн юм бол байхгүй. Бид бол яг Америк ч юм уу ингээд орнуудыг дагаад бүгдийг ховдог тэгээд улс татвар аваа сууж идэмээ л гэж байгаа байхгүй. А гэтэл шилжилтийн эдийн засгата 30 жил юу 70 жил социализм байгуулна гэж явсан улсууд гівгэн технологитой бүгдийг нь одоо хувьд өгөөд тэгж хөгжиж чадахгүй. Хувийн хөвшил маань өнөөдөр төлөвчч одоо санхүүгийн чадвартай болсон компани хэд байна? Тийм учраас бол нөгөө ийм үг байдаг шүү дээ. Нөгөө нэг онгоцыг одоо бүтээхтэй онгоцын энэ шийдэл нь бол юу гэхтэй зөв байд юм аа л да. Эхлээд гушуу нь бол салхи зүсдэг. Хоёр далавчин тэнцвэр олдог а юу н одоо мотор нь бол хөдөлгөөнө өсгдөг. Яг энэ зарчим дээр бүх онгоц хийдэж. Тэрийн дэ Боингийн хамгийн сүүлийн үеийн загваруу дээр Airbus 380 мая яг энэ зарчим дээр. А тэгтээ шийдлүүд нь өөр. Тэр шиг Монголын хувьд бол юу гэхээр энэ зах зээлийн эдийн засаг магадгүй одоо 2030 он хүртэл ч юм уу төр хувийн хвшил бол тодорхой түвшинд одоо ингээд. Тэр хувийн төр нь бол хувийн хвшлээ дэмждэг төсөөхөө орлогыг бүрдүүлдэг. Ялангуяа баялаг дээр. Түүнээс иш одоо тэр нэг янз бүрийн юм руу төр орох ерөөсөө хэрэггүй. Том том ордууд дээр. Одоо ингээд энэ оюутлогоодоо дүүхүүс том том ордуудын шин хувь хүн автсан явж заарна гээл. Том том ордуудыг бол юу гэхлээр ингээд хувь хүмүүст өгчтэй. Уг нь бусд оронд яадаггүй гэхээр тэр ордыг бол нэгдүгээр хөрөнгөний чадвартай мэрэгжлийн хөрөнгөний бий бүртгэлтэй компаниуд өгдөг. Манайхан бол зүгээр цөнгөний компаниуд том том ордыг авчаад худалдаад явж байгаа. Энэ хэмжээгээр төсөвд орлого орохгүй. Бодлого нь буруу яваад байгаа. Энэ бодлогын буруу алдааг бол одоо хүртэл засчаад байгаа. Нөөдөр засчаад байгаа явж байгаа. Энэ болгоныг ингээд засаад ирвэл төсөв нь тэртээ тэргүй одоо оновчтой болно. Орлогоо бүрэн хураадаг болно. Зарлагаа одоо эренбилж чадна ерөөсө бүх юм болоод төсөв болохгүй байгаа юм биш шүү дээ. Монголын бүх юм болохгүй. Хөгжлийн бодлогоос эхлээд бүх зүйл. За одоо цаашаа тэгвэл энэ чигээрээ нэг 10 жил явбал яах вэ? Юу болох вэ? Засахгүйгээр ингээд яваад ээ л дээ өндөр. Маш хүнд. Одоо чи боддоо. Сүүлийн үед одоо ингээд энэ уул уурхаан морхаан жоохон гайгүй болоод ингээд жилийн одоо э, төсвийн орлого нэг 3 их 80 төгрөгөөр нэмэгдэж байгаа. 3 их 80 төгрөгөөр дээдлэн. 3-аас 3 их 80 төгрөгөөр л нэмэгдэнэ. Одоо яг мөнгө цаас болж байгаа 3 их 80 төгрөг гэж бодъё. 3 их 80 төгрөг чинь өөрөө мөнгө цаас болж байгаа учраас бидний амьдрал дээшлэхгүй. Чи одоо би чамд ганц эдийн засгийн үзүүлэлт хэлье. Монгол улсын эдийн засаг өнгөрсөн жилд 4.8% өссөн гэж байна. Гадаад худалдааны одоо баланс нь 3.8 тэрбум долларын ашигтай гэж. Өрхийн орлого 0.17 хувиар уурсан. Төлбөрийн тэнцэл нь санхүүгийн дансны алдагдлаараа нөхөд 730 сая долларын алдагдaltaа. Тоолго нь үг хэлж байгаа байхгүй. Харамстай бид энэ тоон дээр ажиллаж чадахгүй шээ. Тэр эдийн тэр өсөлтийн үзүүлэлтүүч хаашаа явж байна. Хүний амьдрал ягаад дэвшлэх вэ? Өрхийн орлого ягаад буураад байна? Тэр одоо импортоос экспортод даваад байдаг тэр мөнгө хаашаа алга болчихваа. Тэрийг тоосч байгаа хүн өнөөдөр байхгүй шүү дээ. Энэ алдаагаа засах ёстой. Тэгжээд Монгол хөгжинэ. А яг ингээд цаашаагаа ингээд явах юм бол Монгол хөгжихгүй. Би баталгаатай гэл. Би татварын ерөнхий газрын дарга байсан тийм. Татвар хураагаад өнөөдөр ард түмнийхээ амьдралыг дээшлүүлж чадахгүй 10 жилдээ. Тэгээ яах вэ гэхээр энэ баялагтай энэ том том хордуудаараа төрийн өмчтэй компани байгуулад тэрийг ингээ хувьцаат компани болгоод ард ирэх худалдаад Тэгээ тэн дээрээ Монголын шилдэгүүд нь очиж ажиллах хэрэгтэй. Хулгай хийвэл зүгээр одоо за зар авах нь юу юм? Хулгай хийвэл одоо хатуу хариуцлах хүлээлгдэг. Бидэнд бол бас сахилах хариуцлах хэрэгтэй байна. Тийм учраас ийм юмнууд одоо Монголд утгатай байгаа байхгүй юу? Тийм учраас ерөөсөө энэ төсөвгээл одоо төсөв алдаатаа ингэлээ. Энэ бол хөгжлийнхаа бодлоготой дээр холбоотой. Бид улс их орн авч явж чадахгүй байна. Гоё Одоо тэгээд яг хав цаашдаа бол улам хүндэл болох юм байна. Одоо тэгээд яг хав засах л оройд өгнө шүү дээ. Хадруу хэллээ. Ер засах хэрэгтэй байна. Засахд болоо шүү дээ. Монгол улсын одоо би хэлэхэд болоо шүү дээ. Монгол улсын одоо энэ э, хөгжлийн одоо загвар гэж хэлдэг. За загвар гэж том юм архаа байли. Одоо их олон загвар байна л да, тийм ээ. Хятадын хөгжлийн загвар, хурдтай хөгжлийн загвар, тийм ээ. Нордик загвар, Финлянд, Швед, Норвегийн загвар төрийн өмчтэй нийгмийн хамгааллын асар хүчтэй хүчтэй одоо тийм хамгаалалтаа. За Америкийн загвар, либерал загвар бид нэр либерал загварыг л дуурайгаад байгаа бол Монголын онцлогтой хөгжлийн бодлого загвар ах. Тэр нь юу байх вэ гэхээр эхний ээлжинд 2030 он хүртэл 35 он хүртэл бол энэ баялаг дараа бол төр менежмент хийх хэрэгтэй. Маш сайн менежмент хийгээд тэрнээсээ олсон баялагийг тэр баялагын баялагын сандаа төвлөрүүлээд тэгээ тэрнээс одоо арилжааны банкнд одоо 14.8% байлаа л дээ аж ахуйн нэгжийн олгосон одоо зээлийн хэмжээ. Тэрийг нэг 8% ч юм уу 7% болгоод тэр тэр одоо сангуудын чинь одоо үндэс нь бас нэг үйл ажиллагаанд юм байгаа шүү дээ. Банкны хүүгээс хямд өгөөд тэгээ тэр нь арилжиж идэг. Тэр авч байгаа хүндээс ашигтай одоо сандаш ашигтай. Норвегийн хөгжлийн сан банк гэж загвар тэр шүү. Тэгвэл хамгийн гол нь бол эдийн засгт гурван үзүүлэлт байна. Нэгдүгээр нь хүртээ хэмжтэй, өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлт байх. Хоёрдугаар нь бол нам төвшний инфляц. Одоо энэ инфляц бол аимшигтай байна шүү дээ. 13, 4, 15 хөрлөө шүү дээ. Эдийн засгийн өсөлт нь 4%, инфляц 12, 3% гэдэг чинь ерөөсөө эдийн засгийг ямар ч утгахгүй болгочихж байгаа. Бид зүгээр л одоо ингээл одоо ер нь бизнес хийгээч утгахгүй болчихж байгаа. Гурав дахь асуудал хань Өнгөрсөн 2022 онд Монгол төгрөг Америк долларын эсэх 23% оронсон. Хамгийн одоо муу уналттай хамгийн муу одоо дэлхийн 14-т мөнгөнд тэмдэгт Монголын төгрөг. Энэ гурван үзүүлэлтийг барьж авах хэрэгтэй. Эдийн засгийн өсөлтөд худлаа тоо тоо гэж. Эдийн засгийн өсөлтийг бодтой өгөөж та. Эдийн засгийн өсөлтийг хэмждэг юу гэхээр өрхийн орлого нэмэгдэх хэрэгтэй 21 онд 0 21 онд унтсан. 22 онд 0.72 унтсан. Ийм байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ эдийн засгийн өсөлтийн чинь өрөө гөөж нь бол өрхийн орлого нэмэгдэх. Өрхийн орлого гэж ягаа яриад энэ эдийн засгийн өсөлтийн чинь дэмждэг юм юм. Хүн орлоготой болж иж одоо үйлдвэрлэл янз бүрийн хөдөлж авна шүү дээ тийм ээ. Энэ маань өсөлт бий болгох. Тийм байгаа юм л да. Тэгээд энэ гурван үзүүлэлт, энэ гурван үзүүлэлтийг одоо яг барьж авч энийг тогтворжуулахгүйгээр хөгжил гэж бол баг.